园区出现了一只帅气的东北虎，从脚帅到头的那种。如果你们硬要问我咋分辨老虎帅不帅，我只能说看雌虎对它爱不爱。无论情投意合的还是倒贴的，都不在少数。这其中竟然有白虎老大的妹妹白小妹，也滚倒在他的胯下。别看白小妹浑身是泥，她偷摸来约会前可是一身洁白。但她背着大哥干的这些事儿。 其实早就被大哥的助理看在眼里。这次白小妹又偷摸去约会帅虎，白老大和助理很快就发现她不见了。虎呢？私会地点在假山那边是吧？白老大立马起身赶到假山，没错，怕滚地沾泥，这次换假山了。紧接着窜跳至帅虎面前，话不多说，直接出招。 几个回合交锋，帅虎终于认熊败阵下来。假山上只留下白虎兄妹的身影，只想静静。